किसी को पाने के लिए सारी कोशिशें कम पड़ जाती हैं और किसी को खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफ़ी है